じゃあライルお前はちょっとここで待ってろ嬢ちゃんはこっちに来なあはい バカ待たせたなさすがいい度胸してるのね私に喧嘩売るなんて 何言ってるの私はいつもこうでしょ耳が腐ってるんじゃないかしらああだったらついでに手術してく手足の交換くらいなら3分もかからないからだってあなたはそれくらいバカですもの。 何のことかしら私よく分かりませんそんなことより早く手術がしたいんですけどあいつ ねあああれか。 ダメだ役に立たんだからあの嬢ちゃんは買い取れん他を当たったところで同じことだお前何か勘違いしてただろあの嬢ちゃんは多少の違いはあっても人間だぞ つまりだ心臓か腎臓かの判別はしかねるもののあの子を構成するのは完全な有機パーツあいにくと俺は向きが専門だからな要するに畑違いさそれでも厄介払いがしたいんならあとは人買いの領分だぜエニスにでも押し付けりゃいいんじゃねえの やばいなやっこさん歪んだ正義感の持ち主だし俺みたいな砕けた考えはしちゃくれねえよま他にもいろいろと修羅場る要素が盛りだくさんだがありゃ随分と諦め早いな養うつもり まあそう悩みなさんなしばらく飼ってみりゃいいじゃねえのうんはあじきに来るだろう どうも俺のプレゼントがお気に召したみたいでね鏡の前ではしゃいでたよ服だよ服エニスのお呂なんぞ着てたから俺も何かやらにゃならんのかと思ってな一着見繕ってやったんだ。 いやまったく可愛いじゃねえのああいう素直なリアクションはちょっとここらじゃ貴重だぜ思わず押そうかと思っちまった <laughs> これどうですかなんだよ 平たく言えばまあそうだよ何か不都合でもなんであのなガキかお前はそれで世の中まかり通るとでも思ってんのか 大体お前の発掘品はどれもこれも特殊すぎて復元するのに金と手間がかかんだよだから売ったところで相殺されちまってプラマイゼロだいや労力の分マイナスだだからお前は目端の利く助手をつけろ出ないと俺がやってられんつうか付き合いきれん へえだったらお前エニスんとこのツケはどうやって払うんだあれま言うじゃんあいつ時々愚痴ってるんだぜそれはつまり踏み倒す気満々と 最悪だなお前なんでこんなのに惚れてんだあいつはダメ人間の典型じゃねえかんだよ解消なし 本当ですかああのこれってすごいんですよ肌にぴったりしてるのに全然窮屈じゃなくて動きやすいしおまけに軽くてしかもめちゃくちゃ丈夫なんですそれからほら見てください背中が開いてるんですよこれなら羽も出しやすいしなんかちょっと可愛いし少しだけ大人な匂いとかしませんか よねかっこよかったり可愛かったりしてなんか大変な服ですよねああ本当にこれいただいちゃっていいんですか いいよやるって言ったろ 助手とか言ってますけど何のことです詳しく説明してくださいおいどうするこっちはやる気満々だぜああまた2人だけで話そうとするのけものにしないでくださいいや悪い悪い別にそういうつもりはねえんだってば。 でも心配すんなこいつなんだかんだで照れてるだけだからえそうなんですかいやお前まで照れることはねえが 逃がすなおえ お達者で。 その得意体質なんですかはあそれは分かりましたけどあなたの服はどうなんですか見たところ普通にしか見えませんけど。 その割にはひねりのない格好ですね色合いとか少し考えておしゃれした方がいきなり何するんですか私はただ素直な感想を く握って崩れないようなものならいいんですね あのこれ見てくださいどうです そうですかそれほどでも れは んですかわかりませんでもその音を聞くのは何か嫌です を言ってるんですか人間が人間を殺すのは当たり前のことでしょだから、人間は共食いをする生き物だってことです。違うんですかどうしたんです 変な顔して。あの、私何かおかしなことを言いましたか 何か微妙な言い回しですね でも安心しましたよもしかして私はおかしいのかなって思っちゃったじゃないですか